Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə əsl xaçaq börünün hazırlanması qaydasını çəkib göstərmək istəyirəm. Bunun üçün un götürürük. Əvvəlcə aparamızı hazırlayırıq. 1 çay qaşığı quru maya, 1 çay qaşığı şəkər tozu və 1 stəkan ilıq süd əlavə eləyirik. Aparamızın gəlməsini gözləyirik. Gördüyünüz kimi aparamız artıq gəldi. Bir yumurta götürürük çalırıq. Çaldıqdan sonra yarısını əlavə edirik. 2 xörək qaşığı bitki yağı, zövqə görə duz, südümüzü əlavə edib xəmiri yoğururuq. 40 dəqiqə ərzində gözlədirik. Eski bir yerdə. İçliyi hazırlamaq üçün 2 cür pendir götürürəm. Biri duzlu, bir duzsuz və sütkəcin iri gözündən keçirdirəm. Müzik る。 yuxanı yağlayırıq. qədər basırıq və hazırladığımız pendirdən əlavə edirik. izləyicilərimiz xaçapuriləri hazırladıqdan sonra yumurta çəkirik. Bayaq xəmiri yoğuranda yumurtanın yarısını saxlamışam. Və zövqə görə çörək otu əlavə edirik. Üzərlərinə səpirik. Və sobamıza 190 dərəcədə yarım saat ərzində pişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq xaçapurilərimiz hazırdır. Siz də bişirin, afiyətlə yiyin, nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Müzik